Astăzi este despre a sparge, care în dicționar este a se crăpa, a se preface în cioburi în bucăți. Um, atunci când ni se întâmplă ceva aparent negativ și nu ne convine ce ni s-a întâmplat, noi zicem că ni se întâmplă ceva rău, eu simt că ni se sparge pur și simplu liniștea în bucăți, în cioburi și este firesc că atunci când se sparge ceva să tresărim și să nu ne simțim tocmai bine. Însă e ceva de bine, pentru că ni s-a spart așa parcă zona noastră de confort și ieșim de acolo, vrând nevrând, și clar ne va fi mai bine. Eu mi-amintesc de câteva evenimente din viața mea când nu mi-a convenit uh, uh, cum s-a spart toată situația în bucăți și apoi, nu imediat, bineînțeles, a fost o binecuvântare, am trăit o binecuvântare. Așa că a sparge este poate câteodată a trăi o binecuvântare